gonna find my dad! Huérfano decidido, él estaba a encontrar a sus padres. Can we go find my parents? No, we can't find your parents! Despacito totalmente acordado su idea, así que al día siguiente decidieron comenzar la casa. El primer día de su búsqueda Huerfano quiso intentar buscando alrededor de la ciudad ver si sus padres se habían quedado alrededor donde el donde vivió toda su vida. Hey, um, so did you birth me? No, no, no, no, no, no, no, no, no, Have you seen my dad? Mama, that's the man that made me vomit at school. Don't talk to me or my son ever again. Casi cada vez que la puerta fue golpida en su cara. Cuando terminó con su lado de la ciudad, tenía ganas de rendirse. El encontró despacito colgando alrededor la heladería. Lo estaba esperando cuando despacito fue cansado de escuchar al triste huérfano, le dijo que sabía quién madre estaba y él lo llevara a verla despacito le dijo que su nombre era michel Papo y que ella vivía en cuba ellos rápidamente compran el boletos de viaje en línea los gastos todos huérfanos los fondos para universidad ellos fueron al aeropuerto al día siguiente. Ellos tenido un tiempo extremadamente difícil pasando por la seguridad porque cada uno tiempo a bordo y busco huérfano por temor a que su fealdad era una señal de ser un terrorista. En el momento en que fueron capaces de subir al avión casi todo el pasajeros izquierda debido a la enfermedad causada por huérfano. Ellos llegó a Cuba y tuvo el mismo problema con la seguridad, pero esta vez la seguridad del aeropuerto cubano llevó huérfano a la cárcel para la investigación. Porfano fue liberado al día siguiente cuando un oficial decidió que no importaba cuándo de criminal pudiera ser los policías no podía soportar mirar su cara por más tiempo. Ellos se reunieron con Michel Papo en una tienda local y ella era tan fea como esperaban que fuera ninguno de los camareros se acercaría a ellos y e incluso Rufano tuvo que suprimir la urgencia de vomitar. You look so Where oh, is my father? Where <laughs> oh, is my father? <laughs> no, cuando preguntó preguntaron su madre dónde su padre estaba, Papo dijo que no quieran encontrarlo y que sería mejor si regresaban a casa. Despacito en frente de la mesa y levantó Michal por ella cuello y dijo que ella diga el que quiera saber. Temiendo por ella vida, Michel les dijo que el padre de Huelfano era Chelpapo y que estaba siendo trasladado de un país a otro para que pudiera ser juzgado por todos sus crímenes. No pudieron volver a un avión ese mismo día por lo que se vieron obligados a viajar de Cuba a Costa Rica en barco. Las aguras eran asparas y orfano se mareaba varias veces. Cuando llegaron a la orilla fue la muerte de la noche. Huérfano y despacito busto a través de la pared kool el estilo. Juntos tenían un conjunto completo de equipo de policía temático de los ochentas falsos, que era irónico tenido en cuenta el hecho de que estaban irrumpir en una escalera de la prisión altamente fortificada para llevar a casa un criminal de renombre mundial. Kan si encuentran coalidas por la policía. Hello, son.